Tú tienes la verba, colorada, tú tienes tú tienes tú tienes tú tienes tú tienes la berma enredada, tú tienes tú tienes tú tienes tú tienes tú tienes tú tienes la concha cansada, baby, tú no eres nada. Tú tienes la verba, colorada, cuando vayas pa' la perla tú te tienes que esa gente averigua. Mami, tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada. Óyeme, tú tienes la bemba, la bemba bien. Con ese guille de sabio Que tienes de sabio no tienes nada. Tienes que aprender de lo mío para poderme igualar. Para mí, tú no eres nada. Tú tienes solo, solo, solo, solo. Que solo, solo, solo, solo. Que solo, solo, solito, solito nada más. Hay que solo, solo, solito. Y solo pueden imitar. No eres nada. Ven, ven, ven. Oye, porque yo no me llevo con los negros, pero con las negras sí, con las negras sí. pega de verdad. Con esa bebé ya sabe guarachar. Esa negra de bembona, bemba, bemba, bemba, bemba, bemba, bemba, bemba, bemba, bemba, que rica. Con esa bebe que sabe mamar. Con esa bebe que sabe besar. A mí me gusta el cariño que me da. A mí me gusta la caricia bien con con el Colorado. Todo el mundo viene. Viene, viene con ganas. No oigo, no oigo. No, no, no. Como decía Celia. Como decía Celia, porque yo hacía coro con ella. Única exclusivamente, solitariamente, colorá. Eso. Viene para yo soñar, vamos, vamos. Si tu marido te pega, dale golpe tú también. no puedes con la mano, métele con el en la bemba. No se oye la bemba. A mí me gusta esa bemba. No oigo nada, ¿cómo es? Dije que no dijera la bemba, Colorar solamente. Viene con ganas. Duro, duro, todo el mundo, viene. Eso, eso, eso. Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi atónito y rodeado de un silencio sepulcral. Quando crazy.